Oi, nou kom zie je nou? Eu weer niet zo nog hier. Ja, rio, e nou, was não, nou ook maar. Ah, سهو كنا كنا سليم حشرة ميشوي 我要，我要，我 你话的伊罗啊，那伊只得 e 哎，我。 के भी शीशर न हुई रावा के भी